Ĉar muziko ĉiam gravas Por imagi justan mondon Saluton, bonan vesperon, mi estas con du amicoi zoomante, cae do, ni babilas tute legger anime, en l'itala facte do mine havas ion specialan por diri, cae do mi diros nenion gravan. Ja, eh, eble mi povas diri ion. Nome che ni besonas legeron, mi pensas. La situazio estas tre pesa, mal leggera, cae do leggerezzo estu nia vorto. Ja, tia. Do, duon namasteon al viciui, cae gis morgau. Thank you.